Astăzi este despre a te victimiza. A te victimiza cred că este uh, a găsi vinovații în altă parte, în afara ta. Și mi-aduc aminte de mine, care într-o ședință de coaching cu un coach faimos, îi tot spuneam că eu nu pot să-mi îndeplinesc cu tare obiectiv pentru că uh, nu am banii necesari, pentru că nu am resursele necesare, pentru că oamenii de acolo nu or să mă vrea și așa mai departe. Și uh, coachul mi-a zis, știi, mie îmi sună că de parcă ai fi o victimă. Îți place așa de tine, victimă? Zic, what? Cum? Da, da, da. Așa mi te descrii. Și atunci uh, m-am privit pe mine, mi-am dat seama că într-adevăr sunt o victimă și că dacă mă mai plâng mult, asta o să rămân. Așa că de atunci învăț să-mi schimb filmul ăsta al vieții și să-l uh, transform în, uh, nu știu, în, în non-victimă. Tu ce părere ai despre a te victimiza? Ceau!